નવી નવી વાર્તાઓ અને અભિનય ગીતો સૌથી પહેલા જોવા માટે એને અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને જે બાજુમાં નાનકડી ઘંટી હોય ને એને દબાવવાનું ના ભૂલતા ટાઈમ ટાઈમ ગામ હતું એ ગામમાં એક માણસ રહેતો હતો એનું નામ મીઠું મિયા હતું મીઠું મિયાની પાસે આટલી જ જમીન હતી આટલી નથી આટલી જ જમીન હતી એટલે ભાઈ એ બહુ દુખી દુખી રહેતો હતો અને છેક આટલું જ ઘર હતું એટલે ભાઈ એ બધું દુખી દુખી રહેતો હતો એક દિવસ એ મીઠું મિયાને એક વિચાર આવ્યો એને વિચાર્યો કે હું છે ને બજારેથી મહેશ એટલે બે હું ખુશ ખુશ રહીશ તો પછી મીઠું મિયા બજારે ગયા ત્યાંથી કઈ આમ એક મુર્ગી લઈને આયા મુર્ગી તો બહુ નાની નાની હતી એને શું કર્યું ખબર એને થોડા આમ મકાઈના દાણા નીકળ્યા પછી એને આમ વાટ વાટકામાં આપી દીધું એટલે ભાઈ આમ મુર્ગીએ થોડું ખાઈ લીધું ને એટલે પછી એ સાજુ થઈ એનું નામ રાખ્યું હતું એને છે કુકડે કુક એનું નામ રાખ્યું હતું નામ કુકડે કુક કુકડે કુક રોજ છે ને આમ દાણા ખાતી મસ્ત મસ્ત ખાતી પછી છે ને એક દિવસ છે ને એના ઘર પાસે ગયા ને તો ભઈ એને જોયું કે છે કુકડે કુકે તો એક મસ્ત મજાનું ઈંડું મૂક્યું હતું અને એમ પર ગોલ્ડન કલરનું સ્પાર્કલ્સ વાળું તો એ તો રાજી રાજી થઈ ગયા મીઠું મિયા કે મારી મુર્ખીએ એક મસ્ત ઈંડું મૂક્યું છે એ ફટાફટ નાઈ ધોઈ લીધું અને સોની કાકા પાસે ગયા એની કાકાએ આ જોયું અને એ તો રાજી રાજી થઈ ગયા તો રાજી થઈ ગયા કે આટલું મસ્ત ઈંડું મેં તો ક્યારેય ન જોયું આટલું મસ્ત ઈંડું તો મારી દુનિયામાં આવ્યું જ નહીં છે ને મીઠું મિયા તમે કામ કરો તમે આ ઈંડું મને આપી દો હું તમને બહુ જ બધા પૈસા આપીશ લો આ છે તમારા પૈસા પછી જ્યારે ઘરે આવ્યા અને પછી એને પેલી કુકડે કુકને થોડા દાણા ખવડાયા પછી રાતે અને પછી સવારે શેર મીઠું મિયાએ જોયું ને ફરીથી એક મસ્ત ઈંડું હતું ગોલ્ડન કલરનું સ્પાર્કલ્સ વાળું પછી એ ફરીથી નહીં ધોઈ લીધું પછી એ સોની કાકા પાસે ગયા સોની કાકાએ બધી વાતો કરી કે મને આ ઈંડું તમે આપી દોશો ભાઈ હું તમને હજી બહુ બધા પૈસા આપીશ ભાઈ છે ને બહુ જ બધા પૈસા ભેગા થઈ ગયા ભાઈ છે ને મીઠું મિયાએ એવું હતું એ પૈસાનું એક મોટું ઘર પણ બનાવી લીધું ભાઈ બધા લોકો તો મીઠું મિયાને મીઠું શેઠ કહેવા માંડ્યા છે ને એને આમ દયા મારી કુકડે કૂકતો રોજ છે ને ઈંડા મૂકે છે એ આમ તૈયાર થઈ ગયા ભાઈ એમને આમ સોની કાકા પાસે ગયા સોની કાકાએ એવું કીધું તમે રોજ એક એક એક છે ને ઈંડું લાવશો એક તમે કામ કરો તમે આખી કુકડે કૂક જ મને આપી દો હું તમને હજી બહુ બધા પૈસા આપી શકીશ તમે આખું મકાન ખરીદી શકશો એવું કીધું તો ભાઈ છે ને મીઠું શેઠ તો વિચારવા પડી ગયા કે છે ને આવું કેવી રીતે થઈ શકે હું મારી પસંદીદા કુકને કોઈ કેવી રીતે આપું કોઈને તો ભાઈ એને કીધું ના મીઠું ના સોની કાકા હું એવું નહીં કરું હું છે મારી આખી કુકરે કુક જ તમને નહીં આપું હું એક સુનિકાને કીધું તમે મન તમારી આખી કુકડે કૂક નહીં આપી તો કોઈ વાંધો નહીં છે ને તો ભાઈ તમે એક કામ કરો છે ને તમે કુકડે કૂકને લો એનું પેટ ચીરો અને પછી બધા ચીંડા મને એક સાથે આપી દો તો પછી હું તમને હજી વધારે પૈસા આપી હા સોની કાકા હુસેન આજે સવારે જ એનું પેઠું ચીરી નાખું પછી ઘરે જઈને મીઠું મેં આમ ઘરે પહોંચ્યા ને એમને કુકડે કુક આમ પકડી અને મોટું ચપ્પુ લાયા અને એનું પેટ આમ કાપી નાખ્યું ચીરી નાખ્યું પછી એને આમ અંદર એક પણ સોનાનું ઈંડું નહોતું કોઈ બે પણ નહોતા એક પણ નહીં કે ભાઈ સોની કાકા તો છે ને મીઠું યા તો આમ રડવા લાગ્યા આમ મીઠું શેત રડવા લાગ્યા કે મેં મારી પસંદીના મુર્ગી આમ કાપ આમ ચીરી નાખી શેર ઉપર ભાઈ તો મુર્ગી મરી ગઈ એવી રીતે કેવી રીતે આવી શકે ઈંડા ભાઈ એના જેટલા ક્લા પર છે ને ઈંડા છે ને આમ પૈસા હતા ને એ બધા ખાઈ થઈ ગયા એવી રીતે આપણે આમ લાલચ ન કરવી જોઈએ એને આમ કુકડે કુકનું પેટ ચીરવાની લાલચ આવી ગઈ ને એટલે પે કુકડે કુક મરી વાર્તા પૂરી બહુ સરસ